我们静静坐下，我们静静坐下，待一会儿，让阳光变着风，雨兼着光，感觉肩上微拂的湿凉或干爽，学虫鸟那般，将看不见的羽翼习习伸展。 让我们悄悄坐下，让我们悄悄坐下，看一会儿城道上浮生百态，行色匆匆的人们如何熙来攘往，如何接耳交头，乍喜乍忧，在川流的年月中单骑谋好，半点偏僻，一晌安泰。 让我们静静歇下，想一会儿。找工走弯，不磨平的旅程，如何若有所失，忽有所获？为摘一颗不属于自己的心，奢求一段逝去的眷顾，如生与伤。 魂梦牵引的趋近，不由自主的背离，点尽乡愁的买卖中，一度磨穿的心又如何？反复顿锈，反复锐利，伸出的手能握回什么呢？情寐中，浮梦小路，朦胧复女。 走不走的回我们最初的居地？走不走的回我们最初的居地？我们最初的居地。整间图上，若逢故人，又该如何借问？隔日不次，更能记得什么？有多久无视路标？多久？ 看惯沧海桑田，从谷雨走到大雪，红泥火炉的温暖何时念起？远道上，红爪茫茫。今晚的独坐，疏影清浅。昔年初起的寒窗前，一点玫红的希望。 总还一挂，早已记不分离，向明日借来多少恩宠，还回了多少薄幸。一场相逢，万人从中一握手，既其又疑，欲喜还惧，才惊觉是多年来的等待竟应验，命里的气旋开始成型。 我们那明明带小，该复利该毁坏，当不当迷，当完成的一生。无伤的流水，向谁去呢？带走了青金，带走落英，细雨和江南。再回头时，寂寥处，向晚独亮的容颜一旧，反反复复，看不清楚。 岁末错时的一场花开，越是幸福，越是无名的张扬。肃杀的秋声越冷越凄越晚越急，但夕相逢，原是场不计代价的赌。夜幕里，未数一双双繁紧重的眉，一纸千金，又何曾有半点难色？林夕在带晓的中宵，怅然相通时，晚楼窗外。 渐渐如铺的大雪，也曾几度倒着飞吹，泛滥成灾。下一场崩埋的风雪，何时再起？岩登的手，为你而狂喜。岩登的手，为利而狂喜。 你也渐渐熟惯，小夜里在将灭的灯盏上照见，精致又脆弱，时而应乱，时则浮散，时更纵横，风中一应而过那阴晴不定的命运。让我们前前后后悄然莫阻。 望着落日相续的人面，好奇一会儿，怎叫情深，怎成不寿？少年的眼色如何新，如何亮，如何变移，如何老？落日照在谁的稻落日照在谁的稻慷慨有过谁的雨？慷慨有过谁的余哀？狂卷忘返出多少流连？意气尽时，复巢如何收得归鸟？复巢。 如何收得归？你？人世是一曲多难平的调，何以欢情短？何以苦最长？何以平聚散？何以烦恼生？何以山穷水尽忽忽若狂？自我屡屡绝望时，灵魂深处仍有某部分不移笃信，验你凝土的灵魂。 死灰里在串的火星，祭奠里传统的祭魂，死灰里在串的火星。烽火与狼烟盛极而消，荒废了何方梦想？喂养了谁家尘娘？踏唐的意志犹不浪手，奔腾的江流翻身而去。水畔一缕仙婉的词。 弦悬荡荡，游戏到西，将挣夺的泥土唱成诀我们的执着，不感不迁，舍弃的人事，不悔不顾。当湍涛急流，走成泥水停沙。 柔沙夹着细腻，也漫过脚背、脚趾。时光往后拉扯的质感，回尘又为尘，逐散了恩怨与离合。白云苍狗，落魄思念叠了又散，堆沙成塔。再盼来的是什么呢？ 在盼来的是什么呢？懵懂的初心，从战战兢兢到雪雪亮亮，久久的期盼与绝望，肩上深越的记忆不觉沉重时，回望的姿态竟自轻了。 曾有过那阳光冷的死去，一次次昏黄的阑珊，檐下雨下，成条的水珠带谁哭时，一步也踏不出去的迢递人间，茫茫天涯，默然忍耐，为一份投宿无门的任性，忍着欢，忍成忧。 忍住汹涌的生和缠绵的死，暮色渐渐等来了黑。鲜花落土的夜晚，知雨不眠，艰苦的相认，我干涩的滋味。前生的梦，乍然惊醒时，隐隐绰绰一夜恍然。 烟水消散的细雨长前，自命造化五雷轰顶。我们狂妄至思，钟情若此的灵魂，终也惊得了温顺的俯放浪本是谁的心海？飘零的身世更属何方？听润了竹丛的笑，握熟了岩石的梦。 在狂风沙漠中盲目的爱，在满天星斗下陡然的信，才知道生生往往都是心甘情愿。若不是铭心刻骨，又何来大彻大悟？回头是岸，前要也是岸。所有的江水都连波，千里的雾霭也散了。 欠而未解的夜喜，到底空寂，打哪落脚都不在意了，还谈什么至关紧要呢？淡而不促的眉间，无复寒暑，是非融入都是别人的事了。自述的笔路，姿色清艳，来时旧事，半生的展现，缘尽分明，绕指成柔。 如一柳新打的碎，典雅端正，将你我一度晚结不了的心事，编理成玉。再将洗成白的旧衣百边，回扣紧流年零零的回音，行止随在，环佩叮当。又是一个客居的清晨，又是一个客居的清晨。 四壁清冷，作响的密语将旧梦打败。上一趟离开还在夜里，想那曾经脆然的真情，寒光已经渐亮了多云翳的晚暮。当岁月变得悠悠忽忽，转转顺顺，扬尘漫作浮土，清旗凿成磊落。点灯的手不再颤抖，后知后觉的日。子。 终于还是懂了，爱及时能远断肠，破浪时容得失。漂泊只为在绝境中寻得不可遇的坚毅温柔，却是走。 水汽变着阳光，再把起身的手搭起来吧。前程还那么远，又仿佛已多情。我们举举而行的，虽非仕途，却是。